जय शिवराम मित्रांनो श्रीमंत राजे गुरुकडून महावीर जयंती आजचा जो किल्ला आपण पाहणार आहोत तो फार प्रचलित किल्ला नाही आहे फार नावाजलेला किल्ला नाही आहे आणि आम्हीसुद्धा बाय चान्स हा किल्ला पाहिलेला आम्ही कर्नाटकाच्या मोहिमेवर गेलेलो मार्च महिन्यात दोन हजार वीसमध्ये तर एका किल्ल्याकडून दुसऱ्या किल्ल्यात जाताना एक गाव लागलं बाजूला मोठं डोंगर दिसतो आणि दुरूनच असा आम्हाला भगवा फडकताना दिसला आम्ही गावात थांबलो त्या तिथे चौकशी केली तर कळलं की हा पण एक किल्ला आहे नाव विचारलं गावाचं नाव होतं सुबापूर मग गावकऱ्यांनी सांगितले हा सुबापूरचा किल्ला मग त्यातला जे काही म्हातारे वयस्कर जे लोक होते त्यातले त्यातल्यापैकी एका जणांनी माहिती दिली की हा सुभापूर किल्ला आहे हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी किल्ला बांधलेला आहे पण विशेष म्हणजे हा कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या बॉर्डरला असलेलं गाव होतं पण व्यवस्थित मराठीमध्ये त्या माणसानं आम्हाला सांगितलं मग रस्ता विचारला जाण्यासाठी त्यांनी काहीतरी रस्ता सांगितला आम्ही काहीतरी अजून केला आणि मार्गक्रमण सुरू केला आणि पुढे जी काही जी धमाल झाली ती किल्ल्यापर्यंत वरती पोहोचण्यासाठी किल्ला पाहून परत खाली येण्यासाठी ती ऐकण्यापेक्षा तुम्ही हा प्रत्यक्ष व्हिडिओ पहा आणि ह्या सुभापूर किल्ल्याचा भेटीचा आनंद घ्या जय शिवराय मध्यम श्रेणीचा डोंगरी किल्ला आहे सुबापूर चढण्यासाठी एक तास लागतो आणि संपूर्ण किल्ला पाहायचा म्हणजे दोन तास लागतात त्यामुळे सोबत भरपूर पाणी घ्यायला विसरू नका ठळक अशी पावलाट नाही आहे इकडे त्यामुळे किल्ला दृष्टिक्षेपात ठेवून मिळेल त्या सोयीस्कर वाटेने चालत जावं लागतं जाताना मी ॲक्च्युली वेगळ्या मार्ग ने होतो पण येताना आम्हाला सोयीस्कर मार्ग सापडला होता ए, ए, ए, जग्गा एंट्रेंस किधर से बोला झंडे के पास से हम्म. अरे दीवार फान लेंगे चलो ह्या किल्ल्याच्या इतिहासाबद्दल जास्त काही माहिती नाही आहे पण ह्याचं बांधकाम मराठ्यांच्या किल्ल्यासारखं आहे माझा परबचा काय मित्र परब काय मिळाला मित्र येतो येतो माझ्यासोबत म्हणजे घुस घुस संजय सेल्फी घेतात काय घ्यायचं नाही वर जाईपर्यंत या <laughs> एकत्र ग्रुप मध्ये जायला मजा येते पकडत पकडत आले वर मी दाखवतो चला चला ढासळलेली तडबंदी सापडला ओय ओय आईला काय दिसत पुढे आगे बढ जेवण टाइमिंग आगे बढ चल जाने आने यार हो गया रे आम्ही एटी पर्सेंट आहे काय निसर्ग दिसतोय इथून अरे यार आता खरी मजा येईल राजेश काय बरोबर इकड इकडून आलो ते बरं झाले तिकडून चान्स नव्हता हस्त्या नुसतं वरती गेलो कळल ते रस्ता कुठं जरी दुसरंच आहे छत्रपती शिवाजी महाराज की जय शिवाजी जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी जय जय जय जय जय शिवाजी जय जय जय जय जय भवानी जय जय जय जय जय भवानी हा प्रचंड फोट अतिशय सुंदर असा गड दुर्लक्षित झालेला घेरा प्रचंड दिसतो बघा एक तुटलेला बुरुज आहे तटबंदीच्या रुंदीवरून किल्ल्याची भव्यता कळते तटबंदीवरून चालताना आतल्या बाजूस पाहिलं तर किल्ल्याचे अवशेष दिसतात आणि बाहेरच्या बाजूस पाहिलं तर अप्रतिम असं निसर्ग सौंदर्य दिसतात भगवा दिमागात फरक चालू दिसतोय हाँ, जबरदस्त पाण्याचं टाकं उतरायला पायऱ्या दिल्या चॉकलेट में करते कुछ मस्ती अरे बालक आला रे सीधा जवळ आले की नाही पोरं ते माला ये किले को बहुत टाइम देना मांगता है जबरा किला रे जबरदस्त आज का दिन का बेस्ट किला है अरे कितने अवशेष है अंदर माला एक काम करो उधर से उस बुरुज में जाके उधर से झाड़ के पीछे रास्ता की तरह देख तो हम्म। थोड़ा झुक ये बड़ा वाला पत्थर के पास हाँ बस उधर ही उधर ही देख बैठ के देख कुछ है क्या उधर झाड़ी के पीछे रास्ता है क्या दिख रहा है यही मेरे ख्याल से ठीक रहेगा ना उतरते समय है ना हाँ रास्ता नहीं दिख रहा है लेकिन इतना बड़ा तो झाड़ी नहीं है उधर के जैसा तो नहीं दिख रहा है हाँ वो गाड़ी अपने सामने है ना वही गाड़ी हाँ ये थोड़ा स्टीप है करके उन्होंने बोला रहेगा ट्राई मारने में कुछ हरकत नहीं है या किल्ल्याची आमची भेट पूर्वनियोजित नव्हती त्यामुळे मिळालेल्या वेळेमध्ये हा किल्ला आम्हाला पाहावा लागला होता पण हा किल्ला जर व्यवस्थित पाहायचा असेल तर कमीत कमी दोन तास द्यायला हवे तिथे भरपूर काय आहे पाहायला उपलब्ध वेळेमध्ये पाहता येईल तेवढे अवशेष पाहून मग आम्ही परतीच्या मार्गाला लागलो सुदैवानं उतरताना व्यवस्थित रस्ता सापडला आणि मग काट्याकुट्याच्या मार्गातून आमची मुक्तता झाली आणि व्यवस्थित बेसवर पोहोचलो